कीड़ा नाड़ी तुम साक्षात देवी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा और पार्वती स्वरूपा हो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी आपकी महिमा व गुणों का वखान करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं फिर भी सिद्ध तपस्वी ज्ञानी योगी आदि आपकी महिमा बहत्तर हजार नाड़ियों में प्रमुख हो क्रियाशील होने पर तुम्हारा प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है शरीर में तुम बाई ओर स्थित हो और श्वास पर रखने से देवी तुम्हारा संसार का कोई भी क्षेत्र आपके अनुरूप क्रीड़ा योग नहीं है तब भी जय यश लाभ सफलता आदि शुभ परिणामों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में आप लाभप्रद